شرف الكتاب عيون في اللوح وفي القرآن يا صاحي قبل الليل والدنيا شتوية أيوة. وهب العمر للغير أيوة. يومية يومية أيوة. يومية شأن الدين أحلام ما تنتهي ما تنحرق بالشوق ما تبقى منسية شأن يمشي مدرسته زي كل ولاد الناس العنصرية أو لن تبيع بلدك نار الحرامية أو لن تبيع بلدك لا للحرامية